මාව දාන්න එපා පෙරටුගාමිල්ල ගොඩට. මාව දාන්න එපා JVP ගොඩට. මාව දාන්න එපා UMP ගොඩට. මාව දාන්න එපා ශ්‍රී ලංකා ගොඩට. මාව දාන්න එපා පොහොට්ටු ගොඩට. මම සුද්ධ සැබෑ නිර්පාක්ෂිකෙක් ලෑස්ති කරපල්ලා නගරයන් නගරය පාසා අප වෙනවා රටම නිර්පාක්ෂික කරන යෝධ දේශපාලන සංස්කෘතිය නිර්මාණය කරන්න. උඹලට පේන්න බරපතල බරපතල බරපතල ප්‍රශ්නයක් තව මාස දෙක තුනකින් සහෝදරයා. අවුරුදු 2500ක් තිස්සේ දූපතක කඩු හදපු රට ලෝකෙ කඩු හදපු එකම දූපත 1565කට කලින් හදපු සීගිරිය අදත් ඩොලර් ගේනවා අදත් ඩොලර් ගේනවා බලව් තොපි බෑලා පලයව් රට තියන්නේ දරුණු අවධානමක. අද මම මෙතන කෑ ගහලා ගියාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නෑ. අර පොලිසිය මහත්තුරුන්ගේ පවා වැටුප නතර වෙන දවසක් එනවා. එදාට තේරෙයි මේ කොල්ලෝ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියන එක කියලා මං කියනවා. මේ කතාව අහන සිරගත වෙලා ඉන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ඥාතීන්ට මං කියනවා. කරුණා කරලා පක්ෂ පෙකිනවල කපපන්. කිසිම කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. අද ලංකාවේ ඔක්කොම වරප්‍රසාදවලට යට වෙලා. මේ රට හදන්නේ මේ රටේ හද ගැස්ම අඳුරන අපේම මහ පොළවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දුප්පතුන්ගේ ළමයි දුප්පතුන්ගේ ළමයි වරෙල්ලා වරෙල්ලා අපේ වාරේ ඇවිල්ලා මම වෘත්තියෙන් ගුරුවරයෙක් මම අහම්බෙන් මේකට ආවේ ඊට පස්සේ කතා අටක් පැවැත්තුවා මගේ දැනුම දුන්නා. මේ රටේ පුරවැසියෙක් ඇටියට මේ රට කොළපොතු කාලා බස් එකක ගිහිල්ලා සරල ජීවිත ගත කරලා වැටු ප්‍රායිතව රට හදන්න තියෙන වෙලාවක අරුන් ඇතුළට වෙලා පිස්සු කැරිනවා පිස්සු කැරිනවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන අපේ වාරේ වරෙල්ලා වරෙල්ලා වරෙල්ලා අපිව ශක්තිමත් කරපල්ලා මම මේ කතාව අද කරලා බහැලා යන්නේ උඹලගේ එකමුතුව දැකලා. පොඩ ළඟට වරෙල්ලා. පාරේ එහා පැත්තේ සහෝදර වරෙල්ලා. මේ අපේ වාරේ ಜಾති ආගම් කුල බෙදපා වරෙල්ලා වරෙල්ලා